Всем привет, друзья! Это озвучка 218 главы манги One Punch Man. Я знаю, что уже вышла 221 глава, и нам осталось совсем чуть-чуть, чтобы догнать ее. Так что я делаю эти обзоры, озвучки старых глав, потому что рано или поздно у меня их просили бы, поэтому я решил наверстать упущенное. За что я, конечно, извиняюсь, и такое больше не повторится. Уважаемые подписчики, мне не хотелось это вам говорить, я держал старался до последнего, но сейчас мне просто необходима ваша поддержка в виде донатов, чтобы решить свои проблемы и наконец-то полноценно заняться своим каналом. Я понимаю, что я не вправе вас что-то просить, и я не вынуждаю вас этого делать. Просто если именно ты можешь хоть маленьким донатом помочь, то это будет большой поддержкой для меня и этого канала. Нас уже больше 96 тысяч человек, и скоро нас будет 100 тысяч помощь, я надеюсь. И каждая маленькая помощь для меня будет огромной поддержкой. Мне жаль, что мне пришлось вот так вам это сказать. Просто дела сейчас у меня обстоят не очень хорошо, ибо доход от Ютуба заблокирован, и вы мой последний шанс. Надеюсь, вы правильно меня поймете. Огромное всем вам спасибо за поддержку. А теперь давайте перейдем к озвучке. One Punch Man 218 глава. Секретные данные. Стальной рыцарь проделал такую никудышную работу. Мы вбухали сотни миллиардов бюджета ассоциации в дизайн, а защитные роботы взорвались из-за обычной неисправности. Это ужасно. Все равно, что стичь пожертвование в канализацию. Я отправляю изображение с камер наблюдения. Посмотрим, какие оправдания он придумает. А, этот чувак всегда игнорит приказы главного штаба. Скажет, что это была неисправность, не так ли? Он он ведь хвастался, мол, эти роботы отпугнут монстров всех до единого. Уровень четвертый, уровень седьмой, уровень девятый, уровень десятый. Поразительно. Моя последняя разработка защитной системы была уничтожена, хотя робот десятого уровня был успешно протестирован в бою с двумя захваченными монстрами демонического уровня одновременно. Доктор Бафой, Стальной Рыцарь. Более того, тот, кто это сделал, абсолютный новнейм в Геройской Ассоциации. Герой А-класса 39 го ранга Лысый Плащ. Он все еще новичок принят в С-класс 65 дней назад, переведен в Б-класс 43 дня назад, повышен до А-класса 2 дня назад. Так быстро? Взломаю-ка базу данных ассоциаций. Может, ребятки что-то скрывают об этом лысом плаще? Главные достижения. Усмиренный хулиган-ниндзя Соник в городе Ж, Помощь в уничтожении метеорита, падающего на город З. Так он тоже там был? Помог победить морского короля короля в городе Дже. Принимал участие в битве против человека-монстра Гаро в городе Зе. Что это? Его деятельность не вызывает вопросов. Кажется, он строит хороший послужной список. Хм, есть пара ремарок. Абсолютный рекордсмен в тесте на физическую нагрузку. Так это все, что известно ассоциации? Но, основываясь на видеозаписи, он также силен, как и с-класс, а может даже сильнее, если есть хоть малейший шанс, что он станет моим врагом. Мне стоит приглядывать за ним. два дня назад. Итак, причина сегодняшнего экстренного собрания – многочисленные свидетельства странных феноменов во время недавней миссии по уничтожению Ассоциации монстров. Существует большая вероятность, что они связаны с грядущим пророчеством «Земля в опасности». До тех пор, пока мы не согласуем сегодняшние версии, не сформируем официальную позицию, я прошу всех присутствующих держать всю информацию, которую мы обменяемся в этом зале в сторожайшем секрете. Всем ясно?» «Понял. Ну, я как бы не возражаю, но мне не совсем понятно, почему вы хотите держать что-то в секрете, когда все уже закончилось. Сейчас каждый, даже герой, может в любой момент превратиться в монстра. Нам следует быть осторожными. Прежде чем что-то обнародовать, мы должны быть уверены в наших мерах противодействия. Если мы объявим о об этом сейчас, в обществе начнутся волнения. Осознание, что даже сосед по неведомой причине может стать монстром, может вызвать панику среди населения. Погодите секунду. Я реально не понимаю, о чем вы говорите. Давайте идти шаг за шагом. Вы сказали, что кто угодно может стать монстром? Милая Маска, ты вообще читал отчет? К сожалению, я был на съемках. Я здесь в качестве доверенного лица, но мой график после этой встречи речи очень плотной, так что просто объясните мне вкратце, если вас не затруднит. Я мог бы начать и хотел бы выделить три часа времени исключительно на рассказ о Сайтами Сенсея. Давай по сути, лады? Лучше остановить Геноса напоследок. Зомби-мен, офицер Ассоциации Монстров, бомж-император, с которым вы сражались, поделился с тобой подробностями о его уникальном случае монстрификации? Да, он сказал, знал, что еще будучи человеком, был одарен божественной силой, кем-то, кого он звал Бог. «Ага, Бог?» Во время боя я нашел лазейку и схватил его. Я собирался заставить рассказать все, что он знал, но он вдруг начал рассыпаться в пепел и соль и упал замертво. Бог было последним, что он сказал. Судя по всему, его просто заставили замолчать. Ты случайно не слышал голоса в голове? А, нет. Будучи в подземной части убежища вместе с лысым плащом и Монако, мы столкнулись с чем чем-то. А, Монако? Неважно. Это нечто предлагало дать нам силу, но если сосуд недостоин, ему грозит уничтожение. Оно общалось с нами телепатически. О, а, о теперь, когда ты упомянул, в его последние минуты он как будто что-то слышал, судя по тому, как он себя вел. Если это было так называемое уничтожение, можно предположить, что мы оба столкнулись с Богом. Бог? <laughs> Разве это не могла быть работа кто то кого-то из офицеров Ассоциации Монстров. В конце концов, разве реальная личность Геро Геро не оказалась человеческим эспером? Было бы неестественно, если бы только один из офицеров был наделен такой силой. Простых офицеров недостаточно, чтобы Бласт зашел так далеко и действовал тайно. А? -а? Бласт? Сич, ты ведь знаешь что-то о власти, не так ли? А -а? Хм. Он просил передать тебе привет. А? -а? Чего? Хм говоря по правде. Все это время я хранил это в тайне до сего момента. Но последние 20 лет он непрерывно сражается с этим богом, с которым вы все столкнулись. Он, его напарник и многие другие ищут мистические кубы, способные превращать людей в монстров. Губы, значит? Он передавался из поколения в поколение. Некий артефакт, позволяющий вступать в контакт с Богом. Он собирал их и пытался проанализировать вместе со своими соратниками. И, наконец, два года назад когда Бласт сражался с многоножкой старейшиной, он вошел в контакт с Богом напрямую. Я дам тебе силу. Он отказался от сделки и выступил против Бога. А, впервые об этом слышу. В те времена ассоциация не была достаточно сильна, чтобы выступить против такого противника. Ни один наш датчик не смог его засечь. Ради безопасности о существовании Бога по сей день знала лишь малая группа людей. И чтобы защитить всех, Бласт исчез. Раскрой мы всю правду. Руководство посчитало бы, что мы уходим от ответственности, позволив многоножке сбежать. То есть Бласт пытался найти решение сам? Я предполагал, что лидер С-класса имеет вескую причину не показываться. Но сражаться в одиночку, чтобы не ввязывать нас в это, а он и впрямь чертовски крот. Как накладно. Ага. Рассказали бы вы все раньше. Учитель Сайтама давно уже бы все уладил. Нет-нет, причина, по которой только Бласт мог сражаться с Богом, в том, что он способен манипулировать пространством и временем. Ни один другой герой не способен на такое. Вы в этом уверены? А? У меня не было возможности добавить это в мой отчет, но я собираюсь рассказать вам о тактике, которая способна решить эту проблему. И он рассказал им о том, что случилось во время боя с Гару, между Гароу, Сайтамой и другими героями около четырех часов спустя. Ах, как же долго. Милая Маска ушел в связи с плотным графиком. 90% его речи было о Сайтаме. Эй, Флэш, ты что, спишь? Для ниндзя ты не особо четкий к сбору информации, не находишь? Важен не размер, а содержание. Нет информации более ценной, чем об учителе Сайтаме. Ладно, угомонись. Но ты утверждаешь утверждая, что он улетел на Юпитер, уничтожил его, а затем вернулся. И кроме того, ты говоришь, что он вернулся во времени и изменил историю? Это немного странно. Даже Кингу вроде бы удавалось использовать только Луну в качестве груши для битья. Подлинность истории под вопросом. Нам нужно, чтобы Лысый Плаш сам подтвердил, действительно ли он победил Гарроу. Да, кстати об этом. Учитель утверждает, что ничего этого не помнит. А? Если ты решил петь дифирамбы своему хозяину, то хотя бы придумал ложь поправдоподобнее. А? Чё ты сказал? Эй, поспокойнее. В таком случае мы можем подтвердить это, спросив Гарроу, не так ли, как прошел его допрос с полицией? Он ведь сдался серебряному клыку, не? Э, по всей видимости, шок от последнего удара лишил его памяти. Да вы издеваетесь? Как можно забыть такие важные вещи? Так что, у нас нет вообще никаких подтверждений? Единственное, что мы можем утверждать, Взаимодействие с измерением Бога стремительно возрастает. Со слов Бласта, Должно быть, в нашем измерении есть нечто, призывающее его. И что это? Мы все еще изучаем данный вопрос. В любом случае, Бласт скоро вернется к нам с планом контрмер. До тех пор наш главный приоритет – единство и сплоченность. Ведь предположительно, Бог заключает свои сделки, используя слабости людей. Говорите, единство? Что ж, жду не дождусь увидеть реализацию крупных решений реформ в ассоциации. Если услышите что-нибудь от Бласта, свяжитесь с Лысым Плащом, Учителем Сайтамой. Это все, что нам нужно для контрамер. А теперь, если позволите... Эй, кибердемон! Чел, он и правда на нем помешан. Сич, передай Бласту кое-что от меня. Поспеши и закончи свой бой с этим богом или как он там, чтобы сразиться со мной. Ты пожалеешь, что обошел меня. До встречи. Эй, Флэш! ж, ха, сплоченность. Может ли быть что-то более невыполнимое? Он сломал свой лимитер, но полностью облысел. Сломал лимитер, значит? Раньше я думал, что лысый плащ – мелкая сошка кибердемона, но кажется все наоборот. Без понятия, насколько правдива его история. Сдается мне, я нашел неограненный алмаз. У кибердемона определенно есть все для нахождения в С-классе. Чем же этот парень его так завлек? Идеальный герой. Ха. Это была озвучка 218 главы. Завтра выйдет обзор 219 главы, а дальше и озвучка. Всем спасибо за поддержку. Ну а с вами был Аниманга. Всем пока. Поставь лайк этому видео и подпишись на канал.